לעצמכם, תעשו חיים. ובואו נזמין את האינטרה, אז נראה לי ש... אה, טוב, בוא לא תצטרף אלינו גם. רוצים! לא שומע, רוצים או לא רוצים? yeah. בסופו של יום היא לבדה, הזמן עובר בו ילדה והיא מודה איך החיים שלה בכלל לא בעדה אמרה שלום ולא תודה והיא פטרה מהעבודה לקחה לה תיק קטן, ארזה את התקוות במזוודה כי בספרים שהיא קוראת היו לה כמה גיבורות שלא פחדו לרוץ גם כשהשביל היה מלא בורות והעולם נותן לה קרב אחר הזמן נורא, וזה ככה כבר שנים. ואומרים לה, מה שרואים משם, לא רואים מכאן. תלויה באוויר, רוקדת כמו בובה, לציר וחובה. הם אומרים, אתם אומרים, כל הדרכים, הם מובילות